My mercun Dah habis raya dah komen Hai guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan Choco Lele By Mama Helena Nak tahu ada berapa jenis? Stay tune, okay? Jom kita makan Choco Lele Okay, semua sekali kita ada empat jenis Choco Lele Berbagai perisa Okay, setiap yang korang dapat lihat depan aku ni Okay Sebelum aku kenalkan satu persatu korang apa kan packaging ni. Cantik kan. Comel gila packaging ni. Okay ini uh, packaging terbaru diorang dalam masa 3 bulan dah diorang tukar packaging baru ni. Yang bestnya semua cokoleleh ni topping dia ada cookies. Ha. Bila cok, uh, cereal tu dengan cookies ha, pertama sedap lah. Aku memang suka bila choco jar cereal tu baby crunch ke apa. Dia ada cookies ha. So memang puas lah makan Okay jom kita tengok satu persatu Okay yang first sekali aku ada Baby Crunch White Chocolate with Red Velvet Butterscotch Cookies Yang warna pink ni Nampak? Packaging ni memang menarik kan? Ha. Butterscotch Cookies okay Yang kedua aku ada Baby Crunch Dark Chocolate with Double Trouble Chocolate Chips Cookies Tu dia Yang hijau ni Double Trouble Chip uh, double trouble chocolate chip cookies. Uh. Okay, yang ketiga aku ada baby crunch milk chocolate with chocolate chips cookies. This one. Alright. Okay, last sekali aku ada baby crunch mocha chocolate with chocolate chips cookies. Okay. Aku uh, mulakan yang di kanan lah kan. Yang ni. Dia punya seal macam ni. Uh, so, kalau nak buka, tarik je je tak tak leaking eh dia post ha wow kau main nampak red velvet cookies dia oh my god tak kedekut ya dia punya coklat cookies pun tak kedekut ha tengok aku Bismillahirrahmanirrahim. Korang nak ah, apa? First bite untuk korang. Okay, bismillah. Hmm. Sedap eh. Red velvet cookies dengan white chocolate ada manis-manis tu ada lah, tapi dia tak terlalu manis. Memang nice gabungan tu. Kita cuba lagi satu suapan. Makan sikit-sikit je sebab aku nak makan dengan waffle waffle waffle whatever it is ah, waff waffle alright okay next one kita akan rasa baby crunch dark chocolate with double trouble chocolate chip cookies peh masih best tu aku suka double trouble chocolate chip cookies yang ini warna hijau wah ini ha, dark chocolate look tengok Memang coklat dia Sumpah tak kedekut eh. Nampak banyak. Nah, korang punya. Macam mana sedap tak? Okay, now it's my turn. Bismillah. kita makan untuk suapan kedua. Mampat sangat guys. Huh. Oh, aku suka rasa coklat dia. Rasa cookies dengan rasa cookies dia. Memang sedap. Manis cukup. Okay, jom. So far dua-dua ni sedap. Okay, kita cuba yang ketiga. Baby Crunch Milk Chocolate with chocolate chip cookies. Oh, ini double trouble. Ini chocolate chip cookies. Gua suka packaging yang colorful. Milk chocolate ya. So basically so dia orang gunakan uh, cereal yang sama iaitu baby crunch untuk keempat-empat jenis ni. Cuma yang uh, beza dia, coklat dia dan juga cookies dia topping ni cookies tu. Pinas lah sebab semua ada cookies kan. Itulah yang buat tambah best Alright This one Nah You guys Tengok ni dalam ni Bismillah Hmm Hmm That way Cookies dia Tak lemau Rasa rang-rang juga Dia bukan sirih Tapi memang cookies betul So yang penting tak lemau Itu yang best Yang ni memang rasa susu coklat dia. Dia guna milk coklat kan. Eh, aku rasa dapat rasa. So semua ni dapat beza. So memang diikut nama dia lah. Seperti rasa dia. Rasa dia menempati nama dia. Mocha. Chocolate chip cookie. Wah. Untuk korang dan untuk aku sebelah Hmm. Sedapnya mocha ni. Can bite. kalau nak suruh aku pilih antara empat ni mana paling aku suka macam susah sikit nak pilih sebab semuanya sedap sebab sekarang ni pun dah banyak kan brand Chocoja dekat Malaysia ni tapi this one aku rasa korang should try yang ini pun antara brand yang sedap yang aku pernah rasa okay korang kena cuba beli now kita nak makan dengan waffle Tada, look I got waffle. Ini aku buat sendiri. <laughs> Kan trending mas, apa racun TikTok lah orang dok beli KP ni. Waffle waffle maker ni, waffle lah waffle maker ni. So jom. Kita makan campur-campur eh. Siapa main mercun? Dah habis raya dah komen. Ooh. Ooh. stream ni best ni. Okay, tak payah banyak. Okay, dah lah tu. Ni dah dah tak crispy dah sebab dah lama dah aku buat tadi. Fuh, padu. Semua ni memang sedap. Pat-pat ni. Tapi tak boleh lah nak makan semua sekali hadap satu ni. Apa pun kalau korang nak, korang boleh dapatkan dekat Choco Lele HQ. Okay. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Tolong subscribe di bawah. Itu saja video aku untuk hari ni. See you guys di next video. Bye-bye. Choco Lele. Choco Lele.